Ayan, panoorin po natin ang paggagawa ng kanilang peace pan. Pag-aralan po natin mga ka-OFW. Para sa mga katulad ko na gustong mag-try, ay meron po tayong idea kung paano gumawa ng peace pan. magkaroon tayo ng idea malambot na naman pala ang pag huhukay pag sa palayan mukha lang. Mukha lang na malambot. <laughs> Mukhang hindi pahirap. <laughs> Pero alam ko mahirap din yan. Pero sanay na sanay si magpala oh. Para lang para lang sila naglalaro. Pag pala may mga tatlo, apat or lima na magtatrabaho. Mukhang madali lang naman siguro ang ano matatapos. siguro mga mga sampung araw ay makakabuo na ng isang piece pan na mga ganito kalaki or medyo mas malaki pa. Gustong gusto ko na talaga makapag paggawa din ng sariling fish pan. Kahit naririto pa ako sa abroad kailangan ko lang ay yung merong mabait ako na mapapakasuyuan.